such a fucking hoe. Bir filtre kahve alabilir miyim lütfen? Tabii. I know you like it more. I love Hanımefendinin hesabını da buradan alabilirsiniz.